А семья есть? Дочка, мама, сожительница, гражданская. Угу. А дочери сколько? 22. Э, контрактник? Да, на три месяца. Когда подписали? 6 сентября. Сентября. Э, какие войска? Мота пехота. А должность у вас какая? Стрелок. Стрелок. А когда попали в плен? 13 Сентября. Да. Какое направление? Наверное, Харьковская. Харьковская область, да? Так. А сколько обещали платить на контракте? Ну, четыре тысячи. В день? Да. И плюс еще там... Ну, если, да, есть какие-то повышения, там... Сказали то, что когда прибудем, э, там уже отдельно будет беседа. А задания какие ставились? Никаких. Ну, вот э, хорошо. Вы до этого чем занимались, до подписания контракта? Работал. Кем? Э, ну, у меня основная специальность а, повар. А так я работал разнорабочим и комплектовщиком. Официально или так, э, как шабашки? Нет, официально. Официально, да, на компанию какую-то. Да. А какая зарплата была средняя? 50 тысяч. 50, да, ну там, если посчитать, там 150-200 можно было заработать. А что было мотивом вот, подписать этот контракт? Деньги? Нет. А что? Скорее всего, помочь людям. Украине, да? Ну, именно ЛНР, ДНР. А в чем помочь? А в чем помочь? Ну, как бы они устали уже за 8 лет. А чего? Ну, если смотреть с нашей колокольни, если каждый день их обстреливают, гибнут люди. Когда-то это надо было прекращать. А сколько людей погибло за последние два года э, в Алан-Ардана? мне назвать это, вы тогда говорили цифры. Да, можете сказать. Ну, я же не помню. Ну, не, не, немного. Да, ну вы же говорите, что там, там, там чуть не месил. Ну, такая вот была у нас информация. Хорошо, я понимаю. Тогда у меня вопрос еще. Э, помочь в чем? Ну, как это, вот вы должны были приехать, что дальше? И что должна была делать, сделать Россия с этими территориями? ЛНР, ДНР? Да, да, ну помочь ЛНР, ну, Вообще-то были Минские соглашения 8 угу. лет. Угу. То, что говорится там из-за границ, достаточно было и на это закрыть глаза. Люди провели э, выборы, потом бы эти выборы бы еще, и все бы это было мирным путем. Это и Лукашенко говорил. У него есть интервью даже. И не было бы ничего. Ну, хорошо, давайте пойдем логически. Почему Россия не забрала Нарда на себе? Ну, по вашей логике, люди хотели в России, правильно? Вы говорите о там референдуме. Я сейчас не знаю. У меня нет информации, что там. Не, ну я вас спрашиваю, вы, вы же пришли, типа, помогать людям. Ну, были обстрелы. Почему Россия не забрала Леонардо Донарси? Она хотела оставить ее в составе Украины. Хотела оставить? Ну, конечно, просто статус э, своим автономией. А, первоначально, а... первоначально не было задачи э, отсоединять. Хорошо. Украина независимая страна? Независимая, конечно. А что значит Россия хотела оставить ее в статусе? Ну, а ну а при чем здесь хотелка России? ну, для украинцев. Причем здесь хотелка России? У меня вопрос. Наверное, как соседская страна. А украинцы указывают, что делать э, в России? Например, большинству ну, украинцам всего, нравится... Нет, ну я слышал то, что э, вы говорили. Нет, ну, ну, вот с... у меня встречный вопрос. Э, вот я хочу, чтобы Ичкерия была независимым государством. Нам что, заходить туда, в Россию? чтобы эта проблема расширилась или как? Ичкерия? Да. Я за свободную Ичкерию. А дальше за свободный Кавказ. Да. Так что, бомбить нужно Россию из-за этого, что у них это не так? А дальше свободная Башкирия, Татарстан. А это просто вопрос времени. Урал, Сибирь. Не, вот, вот, ну, я вам встречный ну, я просто задам. рассказываю то, что уже хотели сделать. Не, я, я вас просто так спрашиваю, да, Россия хотела, чтобы эти регионы были в составе Украины. А я хочу, чтобы Ичкерия была свободной. И что? Они сейчас э, неплохо живут. У меня вопрос в другом. Что Украине нужно сделать? у меня есть хотелка, чтобы Ичкерия была свободной. Заходить войсками в Россию или как? Вопрос. Освобождать Ичкерию? Нет. Надо на Россию, чтобы Ичкерия была свободна. Ну, так у вас логика. Ну, то есть ЛДНР они не хотят. Нет, ну почему? Если автономию дать временно людям, автономию в составе Украины. А, хорошо. Это как бы проблема украинская, правда? Ну, правда, я вас уже слушал, но тогда зачем было подписывать Минские соглашения? Так, Э, были гаранты Германия, Франция. А Украина была готова на это. Но там была проблема в двух пунктах. ну, ну то, что границы пока временно были под контролем не под Украиной. Ну, не под Украиной. Да. А как выборы проводить э, на территорию, которая должна быть в составе Украины и не имея контроля над границей? Где логика? А найдите интервью Лукашенко, он там четко сказал, как нужно было все сделать. А кто такой Лукашенко для Украины? Ну, я вообще-то был очень хороший друг. Не, вообще, кто такой Лукашенко для Украины? У меня вопрос. Мы лезем в проблемы Беларуси, то, что они нагнулись под Россией? Трудно, да? Нет, ну, по поводу переворотов, которые в Минске. Стоп, давайте не будем перепрыгивать, потому что это проблема. Какой переворот? Минский переворот? Ну, не переворот, а подготовка. Какой переворот? Где? Не, не, не переворот, я просто говорил. Ну, то, что выступала оппозиция. Беларуси. И что? Ничего. Почему здесь, здесь в Беларуси Гуанар Донар? Нет, вы говорите, кто такой Лукашенко? Лукашенко... Ну, он президент Беларуси, да. со соседняя страна. Все можно было уладить в свое время. Если бы не Россия. Ну, ну, если все валить на Россию, тогда надо уже начинать с э, развала Советского Союза.

а не расширение. Но уже дальше, дальше некуда. Россия окружена. Это план, э, я уже не помню, как правильно фамилия, Дзержинского, которого это задавить России это удав. А финны вот сейчас э, в НАТО. Будем нападать на финнов тоже? Они же близко, около границ. Ну, зашли, зашли. Ну, будете нападать тоже на финнов? Я думаю, нет. А почему на Украину напали? Ну, у России есть доктрина защита русских на других территориях. А где, а в чем нужно их было защищать, от чего? Ну, если их обстреливать в течение восьми лет, наверное, в чем-то нуждаются. А до, до каких границ здесь русские? До какой области здесь русские? Не знаю, уже за Честно, не могу ответить на этот вопрос. Киевская область – это русский? Нет, я имею в виду не национальцы, а русскоговорящее население. Ну, русскоговорящее население. А в чем проблема была с русскоговорящим населением? Ну, если у вас раньше было два официальных языка. Хорошо. Батальон Азов для вас кто? Ну, Батальон Азов для вас кто? Правый сектор? подавали. М? Так, как э, показывали. Ну, кто для вас батальон Азов? Но ну, если люди со свастикой, сами понимаете, кто. Кто нацист? Да. Нацисты могут разговаривать на русском языке? А у нас в России есть нацисты. У меня в другом вопрос. Вот батальон Азов и другие. Много там парней разговаривают на русском языке. Ну там не только... Кто батальон, их притесняет? Батальон Азов там же были и другие. Вы имеете в виду это Мариуполь, там же были полицейские. Ну, НГУ, Национальная гвардия Украины, да. Ну и что? Ну, там разные были. Я просто не исключаю. Э, есть какая-то э, отдельное просто формирование. И что, они разговаривали на российском языке, на русском языке, который здесь ущемляли? Вы представляете себе? Украинские националисты разговаривают на русском языке. И русские националисты. Больше, много людей защищают Украину, которые разговаривают русским языком. Я это видел. Ну и то где здесь ущемление? Вот я не знаю. Я вас прошу, где ущемление? Не, ну брать отдельные факты. Назовите мне факт, где ущемили русский язык. Конкретно. Я не знаю, если э, Харьков это говорящий на русском языке город. Да, много там говорят на русском. Да. Почему он не хочет России? Не знаю. Разрыв шаблона? М? Разрыв шаблона? Может быть. Ну, вот Харьков, да, вот. Харьков бился и бьется дальше. меня сейчас мало информации, мне что-то сопоставить я не могу. Я вам просто говорю, можете верить, можете не верить. Ну, я вас слушал там вот, недавно. Херсон. Тоже люди встречались со слезами украинских ВСУ. Хотите что сказать украинцам? Надо садиться за стол переговоров, заканчивать, выходить. Кому нужно садиться за стол переговоров? Наверное, не солдатам. Хватит уже. Полегло столько людей. А россиянам нужно пойти отсюда? Ну, о чем договорятся, значит, значит так и будет. Вы все-таки удивительная нация, да? Вот зашли, разбили страну, а теперь говорят, садимся за стол переговоров. продолжать дальше? Кто? Нет, ну, если дальше это продолжать, это дальше все разорвется. Мы воюем за свою землю. Украина воюет за свою землю. Они освобождают территории. Это понятно. М? Это понятно. А что Россия хочет? Россия хочет всю Украину. Под предлогом спасать ну, Наверное, она хочет, чтобы Украина сменила курс свой политический. А почему она должна сменить свой курс политически? Ну, потому что натовские базы России под боком никак не нужны. А где здесь база? Ну, недостроенные на Черном море две базы. Где? М? Где? Ну, э, э, где? Это в районе Николаева, Одесса. Там натовские базы? Ну, а, а могут да. размещаться натовские базы в стране, которая не НАТО? Нет. Украина ну, член НАТО. Ну, вступает же. Нет. Кто вам сказал, что она вступает? Ну, как она же Люди... подала? А, она подала заявление. Люди хотят, чтобы Украина стала частью НАТО, но Украину никто не принимает пока что. А у вас уже базы под Николаем и Одессой выросли. Ну, устроились же. Строились базы НАТО, а не в стране НАТО. Ну, пока так называлось. Иностранные базы. А почему вы думаете, вот украинцы не хотят россиян? Вот вообще. Вот хотят в НАТО, в Европейский Союз. Вот в чем проблема тогда с Россией? Не знаю. Ну, хотят, хотят. Нам по, да? Вот русским по. 40 миллионов хотят в НАТО, в ЕС, а нам по. <laughs> Так выходит? а мы будем ебашить вас за ваши хотелки. Я правильно понимаю? Ну, если кому-то подселить соседа, проблем ну, тоже, наверное, неприятно. Финны, финны, оу, алло, финны, страна НАТО уже. Бог На границе. Бог Балты, страна НАТО. Угу. Оу, Калининград вокруг, Я... русская земля. Я знаю пацики, уже давно там страны НАТО, а вы все э, говорите о какой-то Украине, которая даже не член НАТО. Вон соседи, страны НАТО, чуваки. Какие? Балтии, ну, Бал... финны, шведы вошли. Половина Балтии уехала, Литва 3 миллиона населения, из них половина это русскоговорящих. Но вас все-таки кумарит Украина, да? Ну, более близкий народ, да чем более близкий? Ну, наверное, что-то связано с ним более тесно. И что? Вы прям понимаете, вот это как э, чувак, который типа насилует девушку, да, и говорит, что ее любит. То же самое россияне с украинцами. Вот девушка не хочет, а чувак ее насилует и говорит, что любит. То же самое россияне э, по отношению к украинцам, походу. Правильно? Не знаю. Ну, хорошее сравнение. И говоришь, что она ему близкая. Хорошее сравнение, правда? От любви до ненависти ну, один шаг. Да, вот. Пожалуйста. Ну. Хотите что-то россиянам сказать? Я сейчас не могу сформулировать ничего. Вы крымцы тоже не хотите ничего сказать? Я уже сказал то, что надо как-то договориться. А вы не жалеете, что пришли сюда? Я что жалею в той ситуации? Жалеете за то, что плен попали или вообще, что пришли рушить э, жизни людей? Я видел там это по-другому. В России? Да что хотите что-то сказать. Ну, у вас сейчас мысль поменялась или нет? Я пока не сопоставлю, я не готов сейчас раскидываться какими-то словами. Поймите.